up, a Y hace ocho años me levanté de un sueño. Um, joy. Y estaba con una felicidad abrumadora. experience Queriendo compartir esta experiencia que yo había tenido con David y la comunidad movie. Y específicamente en el sueño yo hice una película. Y el espíritu me dijo, yo te voy a ayudar cada paso del camino. Sí, yo no soy una productora de películas. I'm um, just a, a, someone who practices uh, the teachings of a Course in Miracles. Simplemente soy alguien que practica las enseñanzas de curso de milagros. And uh, lives a devotional life and want to practice listening and following. Y vivo una vida eh, de devoción y practico escuchar y ser guiado por el Espíritu Santo. Yeah, the movie is, this is gonna be the Spanish premiere um, and the movie is called Take Me Home. Sí, este es la premiere en español y se llama Guíame a mi hogar. And uh, the movie is based on a uh, Course in Miracles. Y la película está basada en un curso de milagros. But it is more um, a documentary about um, the practical application to practice these uh, spirit, spiritual principles. pero es una guía práctica para aplicar eh, un curso de milagros, los principios de un curso de milagros. So I think when you see this movie, you will really be able to see um, what it means to practice the teachings of the course. Así que cuando vean esta película, ustedes van a poder ver lo que es practicar las enseñanzas del curso. And what it feels like to live a very uh, trusting life. Y lo que se siente vivir una vida con mucha confianza. And how to allow your emotions to come up and to be released and forgiven. Y cómo permitir que las emociones lleguen a la superficie y sean, eh, y sean entregadas. And how to follow the Spirit and Jesus every step along the way. Y cómo seguir al Espíritu y a Jesús cada paso del camino. but still I don't know where to go. But I see your head next to mine. Most often asked questions is How do I hear the Holy Spirit? <laughs> Y la pregunta más frecuente es ¿cómo escucho al Espíritu Santo? And it takes practice. Y requiere mucha práctica. And so that's one thing about this movie, it's like a, a tool to show you how to practice. Y esta película es una herramienta que te muestra cómo eh, practicar. And I'm holding on so tight. Please promise me you'll never... So basically, this movie project is, is purely a project to practice, listen, and follow Así que esta película es un proyecto de escuchar y actuar en base a lo que nos guía el Espíritu Santo. And all the skills and all the decisions were given to me by the Spirit. Y todo lo que era requerido fue dado por el Espíritu Santo. Mm. And uh, you will see in the movie that there are a lot of Y vas, y vas a ver en la película que hay mucho, se trata mucho acerca de las relaciones because uh, on this uh, awakening journey, um, you know, this is a, a, a, journey of waking up through relationships. Porque en este camino a despertar es acerca de despertar haciendo uso de las relaciones. Yeah, and I know that when some of us have this very deep calling Feel called by God. Y nosotros, muchos de nosotros tenemos un llamado muy profundo eh, de Dios. and we do not know how with this strong calling we can extend um, this love in our relationships. Y no sabemos cómo hacer con este llamado, cómo hacer para extenderlo en nuestras relaciones. how to be totally transparent. Y cómo ser totalmente transparente. And what would happen if we outgrow a relationship. ¿Y qué es lo que sucede si nosotros eh, nos volvemos más grande o crecemos en nuestra relación? So spirit guided me to um, to shoot different um, people. Y el Espíritu Santo me guió para que eh, filmara diferentes personas. Who are actually going through this, authentic healing um, during those period of time. Y que están eh, atravesando un momento de sanación auténtica eh, por ese momento, en esos momentos. Yeah, so basically every everything you see in the movie is is is documenting what people are going through uh, in real life. Y todo lo que se ve en la película es está documentado lo, por lo que están atravesando las personas en, en el momento actual. Yeah, it's very powerful. Es muy poderoso. Because we live in a community which is so devoted to hearing the Holy Spirit. Porque nosotros vivimos en una comunidad que es muy devota a escuchar al Espíritu Santo that all of our collaborations, our projects, y todas nuestras colaboraciones y proyectos, this video, este video, <laughs> uh, retreats, workshops, nuestros retiros, nuestros talleres, we're touring around countries, o nuestros viajes alrededor de varios países. It's all just a backdrop to train the mind how to listen to the Holy Spirit. Todo es un escenario para entrenar la mente a escuchar al Espíritu Santo. Yeah. así que cuando vos veas la película vas a poder ver cómo estas personas llevan sus emociones en su corazón o en la piel. Y cuando ves personas que están atravesando una sanación, esto te inspira a que puedas ver tus propios pensamientos y tus propias creencias. It's a, it's a calling from the Holy Spirit to come together for healing and mind training. Así que es un llamado del Espíritu Santo para que todos nos unamos en este entrenamiento eh, de la mente y en sanación. Yeah. So it's very profound that this weekend will have so much practical application and how to really practice the course. Así que es muy profundo como este fin de semana vamos a aplicar eh, el curso del milagro de una forma muy práctica. Y vas a ver a través de la película lo importante que es seguir la guía para todos. really want to invite you just to come and be with us. You know, listen to this, this profound teaching pouring through David, but just be in the presence. It's it's so yeah. <laughs> <laughs> Queremos invitarte a que vengas y participes y entonces, en la presencia de David y que puedas escuchar todas estas enseñanzas que salen de, de su espíritu. So our hearts are just pouring out and we're just so grateful to be able to come together with you. Y nuestro corazón está bien abierto y estamos muy agradecidos de poder unirnos con ustedes este fin de semana. Okay. <laughs> See you.